Hello，大家好，今天我再次来到布劳舍邦的巴萨。经过上一次的美食分享后，有网友推荐这里有一档马来档的早餐很好吃，所以现在我们就去尝试一下。Let's go。他既然有卖我小时候喜欢吃的糕。老板，一进。 Hmm. Aku bertanya eh. Ya? Aku bertanya eh. 50 sen satu. Kuih ni nama, nama apa? Uh, 50 sen. Tak kuih nama nama. Dan namanya uh, kik uh, kacang merah. Kik ha? kacang ha? merah. Kik kacang merah. So, dah lama saya cari. Dah tak dapat. Kick 有谁知道这个糕的名称？可以和我分享吗？ Ha ha ha ha ha ha!